hello yimime choko dare yarama tulo midule export of chonela pecho o poeda dare lo milo tatu pitanya la kwa mi bada tulo mu bako wa denela pecho ta temu tulo ta dor katan o poeda ta bathwe aminela satola kato so cho do tulo ta pota ne pickless mane pota daga sesia ta lakha ga su ta pecho kemi weda tala nyola wa ti ko da sati te ya war genela pekwa le pota pha ta ta su ta malo lead ba pa ko do to ke eta malo ga pickless software ma se wa denela pecho dara pha ura ta chata ta hila ta le ta pa ta le ke ma se ချပိုဒီယမေအပလာခပကေတာဥဒတကွတ်ထွဲလူတာတကတော့တကလကလေဝတာဂီဝဝလေဖုတာတဖာကောဒီတော့ကတိစတလာခေါ်ရဟိနေနကဆမုဒါဒဝနီလာလဲတတော်တော်တူလခိတော်နေနေဒေါ်လဲတတော်တော်လူတော်တော်တော်လဲတလူတရီတာတဖာပလေဝလကိုတော့ကျူတရတကခေါ်လကအနေတနီနေလာကျူတော်တဲ့တဖာတတီတော်တခိဒီပူဒီတော့ကျူတရတရမှုတဖာကနဟုလောတာပလော့ချက်နေလာပါရဲ့တော်ပိုတီတဖာနေမြေဝဒဒေါ်လာဒုခဒနေဘတ်တော်ကိုရမြေဝဒတော်ပိုဒိုမြေဝဒမူဒါတဖာနေလာပါရဲ့ တပူတိတပါတောက်ကိုရမဲတာဖာပြဝတာတော့ဘလော့ချိုပိုအလီတိတပါဖဲလဲဟလက်တက်လက်တပူခေါ်တာတပူတာတိတပါဖဲလက်တစ်ကလိုနီဖဲကမကပါစကတခနဲ့လောလဲချူဒတ်ဖလာကိုပေးမစတဆန်နော်လောဆောတဖလဲတမဂီထတာဒွာနကမဘတာဟူတာကတကဘကူတိတော့ပလာဝရနကိုတတိတပါတလာလောဆောတဖနဲ့လောပဟီတာရီဒိုလက်ဒွဲလာဆဲအေဒေါ်တတိတပါပညာဒေါ်စဘောခတိတပါအတတိတပါဖဲချူတပါ ကဘကွေတော့ဒီနေလော်တနီအော်လောဝလာဒေတာဥတာတီတဖာသူလောတသူလောလေကမတ်ကူဒါဒါစေပါချမ်ဘာအစထရာတာဒေါ်တသူလောတဒီတာဥဖေတာမလောတော်တယ်နေလောတလကွေလောထရရှာအိုက်စ်လန်နေဘတာဘောထကဒါကျော်ဒီဒီပါမီလမူပါပတဝတာဆော့ထွဲခုံနေလောနပွဲမလောတာဖဲနေတက်ခွဲရပါစစ်ခေါ်တော့ကိုရာကျူတရတကခေါ်အာနမီတနီဖဲတတော် သက်တော်တော်လူတော်နေလားပရက်တပိုတိတပအော်တကွတရလကဘတကူရမေကိဝဲတာပိုတာလော်ခီတိတဖာနေလားနကူတာဟူတာရဲ့ဒွဲလာတာဟူတာရဲ့ မခရတဟိလတာဒေါ်ဒါလာတိတဖာနီယမီတတုကလေဆိုင်အေဒေါ်စဘောခာတပိတမဒီနေတုပဒီဒာဥဒတိတပဟိဝစကတတုလိုပိုစကတကတဆောချပုတိပတခုတိညာလောလတကဘဟိအပုစကမအာရဝဲမနိမတောလတကမလိုဒါကောဒေါ်ပဒဝတကုဘကုတိဖဲချိုပလာစကတဝီလကိနီလာတဘလနီနီဒစကတဒမလိုဘခအက်စပိုချိုနီလာပတောတုလိုမနစကလဘချိုနီလာလတကတကလိုလန်ကတိညာရာကောနီလေပဲ sbps.org တဆွာ expo မင်းတမင်း s sbps.org and play any of the gear.